and uh, sehr viel, sehr viel lieber in einem kleinen Teich. Denn da gibt's die Fische und die Fresse Yeah! Alle meine Ängste fahren Motorboot. Wenn sie 180 fahren, dann sind sie alle Schnell eine sanfte Strophe hinterher. Alle meine Kätzchen schleichen das auch. Aber das, wenn das rauskommt, dieses Schleichen und das auch. Heavy Metal Kindergarten, ne? äh, äh, äh, Hunger. Hunger haben sie und fangen eine Maus. Noch ein Lied, haben wir noch was? Den Bus. Die Räder vom Bus. Okay, kenn ich gar nicht. Buslied. Die Räder vom Bus gehen roll, roll, roll, roll, roll, roll rundherum, Räder von dem Bus gehen rundherum, durch die ganze Stadt. Die Türen von dem Bus, gehen auf und zu, auf und zu. Veja a família dançar. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Wie, ihr wart weg. In Falling? Nee. nee. In Dortmund? Nein, im Barfußpark. Ach, im Barfuß da. Äh, Dor <laughs> Im Barfußparkdorf, okay. Nein! Im Barfußpark. Und das ist Okay, wie würdest du das singen? Was hast du denn im Barfußpark gemerkt. Der Fuß, der Fuß geht immer nur schön glatt. Im Markus Park, nee, Markus Park, nee, Barfuß Park. Oder? Oder ging der Fuß auch mal irgendwie grummelig? Erst kam das kalte Im Barfußball. Und kalte Wasser war. Und da kommt der Käfer reingefallen und der Fußboden, oh, der war sogar nass. Okay, da war ein Korken. Was? Da waren Korken. Und sie gingen über Korken. Da waren Korken. Echt? Korken? Ja. Da macht man noch Flaschen mit zu und Wandbilder bastelt man damit. Da läuft man doch nicht rüber. Doch, dann sind wir drüber gelaufen. Echt? Winter. Glasscherben Glasscherben? Oh, alle verletzt im Barfußpark. Aua! Bist du ein Fakir und dann kommt Wir das ganz Schlamm. gegangen. Ich Schlamm. Äh. Bär. Schlammheim gegangen. Hat sich ein bisschen angefühlt. Weißt du, da wo der ah, Tom ist ganz reingefallen. Bist ah, ah. du schon mal Tom ist mal reingefallen. Oh. Die ganze Wäsche war nass. Okay, letzte Runde für dich, ja? Wir sind auch ähm, über Stein gegangen. Über, über Steine. Über, über Stoff und Stein. Ja. Wassertank. Und über Holz. Und über Holz. über Nein, über Rinden. Und über Rinden. Und über Rinden. Heißes Wasser. Kaltes. Kaltes Wasser. Da sind wir reingegangen. Kaltes Wasser. können. Und wir sind damit. <laughs>